Isuse, Mare, izgledam ko vanzemaljac. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Jel me vidiš? Vidim i čujem. I čuješ me? Nevjerojatno. Ti si moj znanstvenik. Evo znanstvenik. O, dobar večer. instrução Čini mi se da smo mi spremni za vožnju. Čini mi se da sam spreman za vožnju. <clears throat> Još je samo uvjet da neko vrijeme bude ovaj. Ok. Ha?